yo estoy ahí bajo sus ojos mirándome porque no te acercarte más estás un poco nervioso puedo ver tu miedo voy a quitar esa estúpida mirada de sacar Te estás oculando detrás de una máscara que no te va a salvar Quedas hacia mí porque tú estás en un rincón del cual no puedes de, Tú me has subestimado de nuevo, así que esta vez espero que estés listo para parte con tu life. For life will you die with your eyes es tan frágil y débil. Todo lo que es es solo nada más que una máscara. Nada que tú hagas hoy te salvará de mi novia Espero que hayas hecho de joder. porque tú estás en un rincón del cual no puedes escapar de Tú me has subestimado de nuevo, así que esta vez espero que estés listo para tu parte con tu life. For life will you die like a little bitch. Estás tratando de correr, así que crees que vas a vivir mi amigo vas a ser defraudado Si me jodes voy a acabar tu corta vida que quieras hacia mí porque tú estás en un rincón del cual no puedes escapar de Tú me has subestimado de nuevo, así que esta vez espero que estés listo para parte con tu lo que quieras hacia mí porque tú estás en un rincón del cual no puedes escapar de Tú me has subestimado de nuevo así que esta vez espero que estés listo para tumbarte con tu life for life will you die with your eyes open